3D printer ኦች፣ drone ኦች የመሳሰሉት በውስጣቸው microcontroller motherboard አላቸው። እነዚህ microcontroller motherboard electric signal ን በመጠቀም የተለያዩ machinery ዎችን፣ actuator ኦችን መቆጣጠር የሚችል የሚችሉ electronics part ኦች ናቸው። በአሁን ጊዜ ብዙ አይነት microcontroller motherboard ኦች በገበያ ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ ያህል ለምሳሌ የመጀመሪያው Arduino microcontroller motherboard ይባላል። እዚህ ጋር እንደምናየው Raspberry Pi microcontroller motherboard ነው። እዚህ ጋር ደግሞ the BeagleBone Black development board አለ። እዚህ ጋር ደግሞ በ Intel produce የተደረገ microcontroller motherboard አለ። እዚህ ጋር እንደምታየው specification ኣቸው ነው፣ ገንዘብ ዋጋቸው ስፒዳቸው፣ የፕሮሰስ ስፒዳቸው፣ ፓወር ሰፕላይ ሩቲንግ ዲቴል እዚህ ጋር አለ። ይህም ሌላኛው ነው። ዘፒሲ ዱ ነው። እንዳለ የምታያቸው የተለያዩ አይነት micro control motherboard ኦች ናቸው። እንግዲህ እነኚህ የተለያዩ አይነት micro control motherboard ኦች የራሳችን የሆነ የተለያየ engineering ፕሮግራም ካለን እንደፈለግን አድርገን ፕሮግራም የምናደርጋቸው ናቸው። ለእኛ ፕሮግራም fit እንዲሆኑ ለእኛ ፕሮግራም እንዲሰሩ አስበን circuit ኣቸውን design ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙን fix ማድረግ የምንችላቸው ናቸው። በጣም ታዋቂዎቹ እንግዲህ እነኚህ የመጀመሪያ ሁለቱ ናቸው። Arduino micro control motherboard እና Raspberry Pi development board ናቸው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እዚህ ቲዩ ላይ focus እዚህ YouTube channel ላይ focus የምናደርገው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ላይ ነው፣ Arduino እና Raspberry በተለይ አርዲኖ ኮለሩ እና ስለሚጠቀመው IDE ፕሮግራም ነው ያለ ማለት ነው። ይህ እጄ ላይ ያለው Arduino Uno microcontroller ይባላል። Arduino ኢታሊያ ውስጥ base ያደረገ manufacturing company ነው። ኤሌክትሮኒክስ ቦርዶችን ና ማኑፋክቸር የሚያደርግ company ነው። specifically እጅ ላይ ያለው ማይክሮ ኮንትሮለር ሰንፋውንደር በሚባል manufacturing company produce የተደረገ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች ይህን የመሳሰሉ Uno microcontroller ኦችን በተለምዶ Arduino ብለው ይጠሯቸዋል። ምክንያቱም ደግሞ ዋናው የመጀመሪያው Uno manufacture የተደረገው በ Arduino በሚባል company ስለሆነ ነው። ይሄ ማይክሮ ኮንትሮለር ሰንፎንድ ፎር በሚባል manufacturing company manufacture የተደረገ ነው። እንግዲህ እኛም ከዚህ በኋላ እነኝን micro control ኦች Uno Arduino Uno ብለን ነው የምንጥራቸው በ Arduino manufacture ባይደረጉ ማለት ነው። ይሄ እጄ ላይ ያለው Arduino Uno ይባላል። ብዙ ጊዜ ይህን ብዙ ሰዎች ይህን ይጠቀሙታል። በተለይ ደግሞ ለፕሮጀክት ለ experiment ይህን ይጠቅማሉ ብዙ አይነት Arduino board ኦች አሉ። እጀ ላይ ሁለት አይነት አለ። ይሄኛው Arduino Uno ይባላል። ሌላው ደግሞ Arduino Nano ይባላል። ሌላም ደግሞ ከዚህ ያነሰ Arduino Mini ም ይባላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ወይንም የተለያዩ የራሳቸውን ፕሮጀክት መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ይህንን ለ experiment ይጠቀማሉ። Arduino Uno ን ለ experiment እንደምታዩት pin ኡ ለመሰካትም simple ስለሆነ ለ experiment ይጠቀሙታል። experiment ኣቸው እንደሚሰራ ካረጋገጡ በኋላ ለ final ፕሮጀክታቸው ለፋይናል ፕሮዳክታቸው አርዲኖ ናኖን ወይንም አርዲኖ ሚኒን ይጠቀማሉ ማለት ነው። በ Arduino Uno Nano Mini ዋናው difference ኡ size ነው የሚሞሪ ፕሮሰስ ስፒዳቸው ዘሴም ነው ዋና difference ኡ size ነው ማለት ነው እነኝህ ብቻ አይደሉም ብዙ ሌሎች አይነት Arduino board ኦች አሉ Arduino website ላይ ብገቡ ከአስር በላይ የተለያዩ ማይክሮ ኮንትሮል ቦርዶች ታገኛላችሁ በእነሱ መካከል ዋና difference ኡ ነው process speed ኣቸው memory ያቸው እና size ኣቸው ነው ብዙም የዚያን ሀይል difference የለም ማለት ነው በእነኚህ micro control ኦች ማለትም በ Uno Nano እና Mini ልሰሩት የምችሉት ፕሮጀክት simple ፕሮጀክቶችን ነው። more complicated የሆነ ፕሮጀክቶች በጣም ብዙ ሜሞሪስ የሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክቶች መስራት ከፈለጋችሁ በእነኚህ ሊሰሩ አይችሉም አሉ። የዛን ጊዜ more ብዙ ሞር የሚያዝ ወደሚችለው microcontroller እንሄዳለን ማለት ነው። ግን አሁን በዚህ YouTube ቪዲዮ ላይ ለመስራት ያሰብናቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች በነኝ ሊሰሩ ስለሚችሉ ነው ይህን በዋነኝነት ያሳየት ማለት ነው። አርዲኖ ኦንላይን ስለሚገኙ ስለተለያዩ electronics part ኦች ናቸው። መጀመሪያ የምናየው ይሄኛው ኤስፒ ኮኔክተር ነው። information ወይም የጻፍነውን ፕሮግራም ከኮምፒውተር ወደ ወደ አርዲኖ ሆኖ የምንልከው ይህንን በመጠቀም ነው። የ USB connector በመጠቀም ነው። የራሱ የሆነ ኬብል አለው። ዩስቢ ኬብል አለው። ይሄን ይመስላል። ይሄ ከኮምፒውተር ጋር የሚገናኘው end ነው። ይሄ ደግሞ ከ microcontroller ኡ ጋር የሚገናኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ DC input አለን power supply ማለት ነው። ሌላው ይሄኛው power pins ይባላሉ። እዚህ ጋ ያሉት አንድ ሁለት ስድስት ናቸው መሰለኝ። power pins ይባላሉ። power ከዚህኛው ከ microcontroller ኡ ወደምንፈልገው electronics part power supply ለማድረግ የምንጠቀምበት pin ኖች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ analog input የሚባሉ አሉ። የተለያዩ analog signal ኦችን ወይም analog information ኦችን ከ sensor ኦች ወይም ከ actuator ኦች receive ማድረግ ከፈለግን እነኚህ በመጠቀም እነኚህን ስድስቱን analog pin ኦች በመጠቀም ነው ማለት ነው። ይህኛው microcontroller ይባላል። Arduino Uno የሚጠቀሙ ማይክሮ ኮንትሮለር አትሜካ 328 የሚባል ማይክሮፕሮሰር የሚጠቀመው microcontroller በውስጡ RAM ኦችን ROM ኦችን እና processor ኦችን በውስጡ ይዟል። ራ ምንለው የራንደም አክሰስ ሜሞሪ የምንለው ሌላ ደግሞ ሮም የሪድ ኦንሊ ሜሞሪ የምንላቸውን እና processor ኦችን በውስጡ የያዘ ነው። ይህንን board microcontroller board ብለን የምንጠራበት ዋና ምክንያትም በዚህኛው microcontroller ምክንያት ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች ብዙ ጊዜ microcontroller ን ከ microprocessor ጋር ትንሽ ያጋጩታል። microcontroller በውስጡ RAM ም ROM ስላለው microprocessor ደግሞ ዋና function ኑ information process ማድረግ ነው ማለት ስለዚህ difference አለ ማለት ነው። ይህነኝ የምናያቸው pin ኦች ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው pin ኦች ናቸው። digital input and output ናቸው። እዚ ጋ ያለ ነው analog input ብቻ ነው። ደግሞ digital input ና output ናቸው። digital information ኦችን output ማድረግ እንችላለን። digital information ኦችን ደግሞ receive ማድረግ እንችላለን። ማንኛውም pin ኦች በመጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ዋና ዋና part ኦቹ ናቸው። ወደፊት ሞር ኢንዲቴል ስንገባ ስለ እያንዳንዱ part እናያለን። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ስንሰራ አብረን እናያለን። እዚህ ጋር ሌላ micro control chip አለ። ይሄኛ ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? ከ USB የላክነውን ኢንፎርሜሽን ሲሪያል ቱ ዩኤስቢ ኮንቨርተር ነኝ እንዳለ እዚህ ጋር የምታዩት area ው እንዳለ this area ዩኤስቢ ቱ ሲሪያል ኮንቨርተር ኤሪያ ይባላል። ይሄ chip ዋናው function ኑ ምንድን ነው? information ይሄ microcontroller ወደሚገባው information convert የሚያደርግ chip ነው ማለት ነው። ሌላም አለ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው five volt converter ነው ይሄ volt regulator የምንላቸው ማለት ነው የሚመጣው ማንኛውንም volt ከ USB ይሆናል ወይም ከ direct current ከ DC input ይሆናል ወደ five volt ከይሮ ወደዚህ microcontroller የሚልክ ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ engineering project ለመስራት ማለት ከ microcontroller ጋር የሚገናኝ engineering project ለመስራት ሶስት ነገሮች ያስፈልጉኛል በትንሹ ማለት ነው መጀመሪያ ሮዲ ያወራ ነው ስለነኝ ስለ microcontroller ያስፈልግና አንደኛው የሚያስፈልግን part microcontroller ነው Uno ወይንም ሌላ type microcontroller ማለት ነው ሁለተኛው የሚያስፈልጉን ደግሞ የተለያዩ electronics part ኦች ምናልባት ሞተር ሊሆን ይችላል resistance ሊሆን ይችላል bread ቦርድ ሊሆን ይችላል ዋይሮች ሊሆኑ ይችላሉ ፖቴንሽ ሜትሮች ሊሆኑ ይችላሉ እና ሌሎች ማለት ነው ሶስተኛ የሚያስፈልገን part ደግሞ ፕሮግራም ነው የምንፈልገውን ፕሮጀክት ፈንክሽን እንዲያደግ እንዲሰራ ከነኚህ electronics board ኦች ጋር አብሮ የሚሰራ ፕሮግራም መጻፍ አለብን። Arduino ደግሞ የራሱ የሆነ IDE ፕሮግራም አለ ወይንም integrated development environment ፕሮግራም አለው ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ስለሱ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ከታይ ቪዲዮ ላይ ስለ እሱ ፕሮግራም እናያለን ማለት እንዲቴል ስለ አርዲኖ አይዲ ፕሮግራም እናያለን። ያን ብቻ አይደለም፣ በእሱ በመጠቀም simple የሆነ ፕሮጀክት እንሰራለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ